Essendo questo set una cornucopia di espansioni riunite, si parla di più di 400 carte, 4,27 per l'esattezza, di certo individuare 5 soluzioni che più di altre avrebbero potuto fare la differenza non ha rappresentato un lavoro semplice. E così quando mi sono ritrovato ad aprire la mail, leggendola il primo pensiero che mi è balenato in mente è stato «Perché non crearci un video dedicato?» Così ho iniziato immediatamente a buttare giù qualche idea per rendere pubblico il pensiero di Zack all'intera community di combattenti che popolano le affollate e sanguinarie arene di Raid.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 Andiamo a dargli un'occhiata. Al quinto posto si piazza l'azione generica Tomo Fiendal. Il tomo è un'incredibile carta di controllo che vi consentirà di pescare due carte al solo costo di una singola risorsa. In più, se essa verrà giocata direttamente dall'arsenale, vi consentirà di guadagnare punti vita pari al numero di carte che avrete in mano. Unendo quindi tutti questi fattori, il suo costo ridotto, il potere di pescata, che in Fab rappresenta un vantaggio enorme, e la possibilità di guadagnare dei punti vita, renderanno questa carta versatile e molto preziosa per diversi mazzi, dato che, essendo una generica, essa potrà essere utilizzata praticamente da ogni singolo campione presente attualmente in gioco. Parterre per la carta Enlightened Strike Come per il tomo, anche lo strike risulterà un elemento molto versatile che vi permetterà di compiere diverse azioni in gioco. 3 per l'esattezza, pescare una carta, aumentare il valore di attacco di due unità della stessa azione o semplicemente conferirgli Go Again. Essendo una generica e dato il suo effetto, potreste volerne più di una copia nel deck, anche questa carta potrebbe essere utile per qualsiasi eroe, ma il suo costo che si attesta intorno alla trentina di euro potrebbe far storcere quei nuovi combattenti che non hanno molta intenzione, almeno agli inizi, di spendere cifre discretamente alte per giocare. Fortunatamente l'History Pack 1 verrà in aiuto a quest'ultima categoria rendendo idealmente più semplice ottenere questa carta. gradino più basso del podio per la più che nota Command Conquer. Questa è una carta davvero devastante, per due semplici motivi. Non sarà possibile per il vostro avversario giocare reazioni di difesa in risposta a questa catena nella stessa chain link nella quale verrà giocata e se disgraziatamente l'attacco andrà a buon fine colpendo almeno per un danno, chi vi giocherà contro vedrà raso al suolo il suo intero arsenale, una carta altamente antisinergica e pericolosa per tutti quei ranger che dell'arsenale stesso ne fanno un punto di forza. Anche in questo caso, essendo una generica, ogni eroe potrà usufruirne a piacimento in più copie, spendendo una cifra che si attesta attorno alla sessantina di euro, Fortunatamente con l'arrivo dell'History il prezzo si è leggermente abbassato, attestandosi su cifre che si aggirano sulla cinquantina. Un prezzo piuttosto onesto considerando che la domanda per questa carta è sempre stata molto alta. Secondo posto per gli Storm Striders, i leg per la classe del mago. Qui ci sarà da fare un passo verso il futuro, in che senso? Uprising, il prossimo set di Flesh and Blood, vedrà l'arrivo di Icelander in Classic Constructed, e ciò significherà che l'History Pack 1 rappresenterà l'espansione perfetta per poter recuperare questo pezzo di armatura. Infatti gli Striders, pagando una singola risorsa e distruggendoli per innescarne l'effetto, vi permetteranno di giocare un'azione non attacco dalla mano come se fosse un istantaneo. Una cosa che la Dama del Ghiaccio ama fare, sferrando contro l'avversario le proprie magie a tema gelido. Se vorrete quindi giocare nei panni del mago, andare alla ricerca di questo elemento rappresenterà una priorità fondamentale, soprattutto se sarete orientati verso il competitivo ad alti livelli. Se invece sbustare non farà per voi, ma preferirete agire per vie traverse accorciando i tempi, potrete trovare questa carta in mercato ad un prezzo che andrà dal centinaio fino a raggiungere i 130-140 euro. Primo posto vede una delle carte più famose del gioco. Stiamo parlando della Fiendal Spring Tunic. Credo che, se dovessimo fare un paragone, Charizard sta a Pokémon, il Black Lotus sta a Magic il drago bianco occhi blu sta a Yu-Gi-Oh! come la tunica sta a Flesh and Blood. Pubblicata per la prima volta in Welcome to Raid, il suo valore ha rappresentato per tutti i collezionisti più accaniti un must-have da possedere a qualunque costo, fino a quando con la messa in vendita di Crucible of War e la conseguente ristampa di questa chest, il prezzo di quest'ultima si è attestato attorno ai 150 euro di media per le versioni Unlimited. Ebbene, se non vorrete versare in un solo colpo tutto il vostro plafond con su scritto soldi mensili da spendere per Fab, con l'History il prezzo vedrà un leggero calo, si parla di 130 euro in media, che sì, è comunque una bella cifra, ma nulla a che fare con i prezzi delle prime edizioni che richiederanno un prestito bancario. Inoltre, essendo un pezzo di equipaggiamento generico ed avendo un effetto piuttosto interessante che vedrà l'accumulare di segnalini energia i quali arrivati a 3 unità potranno essere utilizzati attraverso un effetto istantaneo per aggiungere una risorsa, per non tacere del valore aggiunto della barriera arcana, vedrà questa carta diventare un pezzo fondamentale che occuperà sicuramente uno degli slot tra gli 11 previsti dal regolamento per i veterani di Fab, ma soprattutto per chi si sta avvicinando al gioco in questi periodi, l'History Pack 1 rappresenterà una validissima soluzione per recuperare due anni di carte arretrate in una singola espansione. Questo set renderà notevolmente più accessibile il gioco ai novizi e i curiosi che a partire dal 1 luglio potranno addirittura testare il gioco in italiano, grazie proprio all'arrivo del nostro pacchetto Storia 1. Mi auguro che il nome rimanga invariato dato che pacchetto storia 1 suona proprio male.